Hukumu hiyo imetolewa na hakimu wa wilaya ya Shinyanga Mheshimiwa Yusufu Zahoro baada ya kuridhika na ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka na kueleza kwamba kila kosa adhabu yake miaka ishirini jela. Awali wakili wa serikali Edi Stuko aliambia mahakama kwamba mshtakiwa huyo mkazi wa kijiji cha Ibubu manispaa ya Shinyanga alifanya tukio hilo majira ya saa saba mchana kwa mtoto mwenye umri wa miaka sita nyumbani kwake baada ya kumpaka mafuta kwenye makalio na ukeni kwa mtoto huyo kwa lengo la kufanya ubakaji na ulawiti. Amesema mtoto huyo akiwa na watoto wenzake walifika nyumbani kwa mshtakiwa ambaye ni jirani yao kwa ajili ya kufata maembe, ndipo mshtakiwa alipowafukuza watoto wengine na kubaki na mtoto huyo kisha kuingia naye chumbani na kuanza kumfanya tukio hilo. Kabla ya tukio hilo, mama wa mtoto alipata taarifa na kufika kwenye chumba hicho na kumwokoa mtoto wake kabla ya kubakwa. Mshtakiwa huyo alipopewa nafasi ya kujitetea walau apunguziwe adhabu, aliomba mahakama impunguzie adhabu kwa kosa hilo alilotenda. Ndipo Mheshimiwa Hakimu Yusufu Zahoro alipotoa adhabu ya miaka arobaini jela kwa mshtakiwa kwa makosa yote mawili na kila kosa atatumikia miaka ishirini na adhabu hiyo itakwenda kwa pamoja ili iwe fundisho kwa mshtakiwa na watu wengine wenye nia ya kutenda kosa. Hata hivyo, upande wa mashtaka umeomba adhabu kali ili kukomesha matukio haya ya ubakaji na ulawiti hapa mkoani Shinyanga. Shabani Alei,